تم إطلاق السجن عدد من الأعداء في أي أحتاج مساعدة لاعب باق أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح لذا ما هي الخطة؟ عدو في ايه زرعت سبايك انه الموت رصد عدو في ايه آخر لاعب باق رينا حان وقت الصيد آخر لاعب باق زرعت للسبايك إنها سفنية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سبيلها غير لاعب باق لا تهينوني أنجح ذلك؟ تمالكوا أنفسكم لا يمكن الانهيار الآن أجل سبايك في بي زرعت لسبايك تبقى عدو واحد التقني أداء رائع رغم أذية هذا العالم لي إلا أنه أحتاج هذا وسأقطع ظلال متحركة لقد فقدتم قوتكم رصد عدو في بي قنبلة يدوية سترايك اي اخر لاعب باقي ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون ابتعدوا عن طريقي لكن لم تنفجر إنهم مجرد بطاريات وأنا أحتاج إلى إعادة الشحن شكرا تبقى عدو واحد أخذ بالسبايك في إيه جميعا وما زلت جائعة اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية الضوئية وداعا قنبلة عدد من الأعداء لن تبقى عدو واحد سقطت لسبايك في بي انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم قنبلة يدوية أغبياء أكفاء لن تروا شيئا آخر لاعب باق زرعت السبايك نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره وسنحقق النصر عدو واحد سقطت السبايك في A آخر جولة قبل التبديل لا داعي للبخل أنفقوا أموالكم قبل أن تختفي أحتاج هذا أحتاج إمدادا تزيل الجبهات الأمور هذه المرة ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ رؤوسهم ارفعوا السلاح وافتكوا بالأعداء. لا. تم استعادة رسبون. جار إعاقة عملهم. لي عليكم بالهجوم عند تعرضهم لنيرانيا المعيقة فعندما أقلص خياراتهم سيقترفون الأخطار عدو واحد أعيد التلقيم أنشأت الحاجز يحق لك التباهي إذا حققت أول عملية قتل عدو واحد اضربوهم في مواطن ضعفهم فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية سبايك في بي لأجلك واحد عدو ال spike بحوزتي آخر لاعب باق لدينا سقطت ال spike بي سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمام أحتاج إمدادا شكرا أعيد التلقيم قنبلة ستنفجر واحد آخر لاعب باق أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب وصلت لسبايك في الوسط تبقى عدو واحد عدو لا أموت بهذه السهولة لنتسابق إلى مواقع السبايك يقتل الجميع قنبلة متوحدة هنا حجب لن يفلت أحد شاردني قفو عملهم آخر لاعب باق سقطت لسبايك في بي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 جارين يطوف على خيبت أمالي ابتعدوا عن طريقي باق سقطت السبايك في بي حشرة تبقى عدو واحد ثلاث أرواح قلب البصر إن تصرفت كأنني الأفضل فهذا لأنني كذلك بالفعل انتظروا حتى أعميهم قبل الهجوم أحتاجها شكراً فلنحلق تم نشر الذاكرة شاهدني قوس عملي حجب الرؤية حجب الرؤية هناك B. سقطت ال spike في B. مجرد نكرة معالجة لاعب باق spike. مثيرا للشفقة أشعر بحماس كبير لننطلق فلدي أمور يجب يمكنني الشراء لك حسن أجل رصد عدو في الوسط رصد عدو في الوسط الموت أسقط جار نام قنبله آخر لاعب باق آه. نقطة الفوز أحتاج هذا فقط أحتاج هذا نفوز وننجو باق الدولة الحاسمة دعهم يحاولوا التغلب علي أعيد التلقيم أعيد التلقيم أعيد التلقيم الزيج آخر لاعب سقطت السبايك في منطقة المهاجمين